Wir befinden uns im Makroskop in Mühlheim an der Ruhr, mitten in der Stadt, gegenüber vom Rathausturm und äh, Luftlinie 20 Meter von der Ruhr. Makroskop ist ein äh, interdisziplinäres Kunst- und Kulturzentrum, das es seit äh, 2013 gibt und ähm, ja, in dem ganz verschiedene Gewerke stattfinden, von Museum für Fotokopie bis zur Konzertreihe für Avantgarde und Klangkunst bis zu äh, Ateliers und Bandproberaum. Gemeinsam ist eigentlich allen inhaltlich, dass, ähm, dass es eben um einen Umgang mit Kunst und Technik im weitesten Sinne geht. Wir haben das eben als ein, als ein Clique von Freunden irgendwie angefangen und ähm, dann ist es immer offener geworden und neue Leute kommen dazu und so formiert sich das gerade. Es ist ein relativ weitläufiges und ganz verrückt verbautes Haus. Ähm, und ich weiß gar nicht so genau, ob wir uns so ans Haus angepasst haben oder ob das Haus von Anfang an perfekt war für, für unsere Bedürfnisse. Ähm, jetzt ist es jedenfalls so, dass wir sehr gut reinpassen. Äh, das heißt, ähm, es gibt ein Ladenlokal, ein schönes großes Ladenlokal. Dort finden ähm, Veranstaltungen in erster Linie statt. Das heißt, ähm, Vorträge, äh, Filme, aber vor allem auch die Konzertreihe. Das sind mindestens zwei Konzerte im Monat und das auch schon kontinuierlich seit fünf Jahren. das ist tatsächlich äh, ein, relativ internationales Netzwerk, das sich so in, in so bestimmten Sparten wie eben experimenteller äh, Musik äh, dann die Leute einfach darauf angewiesen sind, weil es eben kein großes äh, Publikumsmagnet ist und man sich irgendwie selber helfen muss, halt eine Tour zu organisieren und Orte überhaupt zu finden, wo es ein interessiertes Publikum gibt. Und insofern ist das eigentlich eine sehr lebendige ähm, Szene, die, die eben äh, über alle Grenzen hinweg ähm, sich miteinander verabredet. Mit, Im Grunde mit jedem Konzert oder jeder Veranstaltung wächst natürlich dieses Netzwerk auch. Ja, in den Räumen und Etagen darüber gibt es äh, mehrere Ateliers. Es sind, glaube ich, im Moment acht KünstlerInnen, die hier ähm, in Ateliers arbeiten. Außerdem haben wir auch ein offenes Gemeinschaftsatelier, das allen Gästen des Hauses zur Verfügung steht und auch äh, der, der Nachbarschaft oder sonstigen interessierten Leuten. Letzten Endes ist es uns schon wichtig, hier nicht unser Süppchen zu kochen äh, hinter verschlossenen Türen, sondern ein äh, Kulturzentrum zu sein und ein Kunstzentrum, das offen ist für Ideen und die Leute, die sie umsetzen wollen. Wir haben äh, das Haus fünf Jahre lang eigentlich also von Monat zu Monat betrieben. Wir wussten immer, dass es über kurz oder lang äh, mal verkauft werden könnte von den Eigentümern. Wir wussten nur nie wann. Es war dann ganz plötzlich und sehr unangenehm, wie wir erfahren haben, dass das Haus verkauft wird letzten Herbst. Und dann hatten wir halt einen Makler, der auf einmal vor uns stand mit einer Truppe von anzugtragenden äh, potenziellen Kunden, die dann auf einmal das Atelier von einem belagert haben und hier so durchgestratzt sind. Äh, zur, äh, ja, nicht gerade zur Freude von uns natürlich. Ja, da haben wir dann gesagt, das werden wir jetzt, das geht nicht, es kommt gerade erst so richtig in Schwung, also werden wir es selber kaufen müssen. Äh, was natürlich völlig utopisch war, weil wir ein äh, winziger Verein noch zu dem Zeitpunkt waren und weil wir natürlich überhaupt kein Geld hatten. Und dann haben wir angefangen, verschiedene Kampagnen zu fahren und haben glücklicherweise eine große Unterstützung erfahren von unterschiedlichsten Leuten, die irgendwie Geld gespendet, Geld leihen. Und so ist irgendwie ein Riesentopf, der mit Geld gefüllt worden ist, sodass wir jetzt tatsächlich in der Lage sind, äh, in Verhandlungen zu treten. Und ähm, wenn der Film fertig geschnitten ist, haben wir, glaube ich, den Kaufvertrag unterschrieben. Das ist immer noch schwer zu fassen für uns selbst, glaube ich. Äh, gleichzeitig gibt es natürlich keine Atempause. Ähm, wir müssen jetzt hier sanieren, äh, was das Zeug hält. Es gibt da einen großen Stau. Ähm, umbauen und dann auch äh, ganz schnell in eine Vollbelastung des Hauses kommen. Wir ähm, haben ja gerade immer so den, den großen Subotnik, äh, wo wir unsere Freunde und Freundinnen einladen, uns hier zu helfen zum Sanieren und Renovieren und machen so die verschiedenen Mieteinheiten eigentlich ähm, ja, bereit, dass dann äh, ab August hier viele neue Menschen hm, hier leben werden, hier Arbeitsräume schaffen, äh, Bandproberäume und, und, und. Passiert einiges und im Moment wird in, in, auf jeder Etage geschliffen, gehackt, ge, gemauert, ge, verputzt. Wow. war